अब से हम लोग स्टार्ट करेंगे पी आर डायग्राम स्टार्ट करेंगे पी आर डायग्राम तो डायग्राम तो मतलब entity relationship diagram P diagram में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डायग्राम जैसे हम लोग पीएफडी बना रहे थे समझने के लिए बनाया जा रहा था पी डायग्राम अपने सिस्टम में कितने डेटाबेस होंगे और उसमें कितने टेबल होंगे उन टेबल में कितने एट्रीब्यूट होंगे उसके बाद क्या प्रैक्टिस भी होगा ठीक है ये सारा कुछ किससे डिजाइन होगा डायग्राम पहले पढ़ना था चलिए कोई बात नहीं ये लिख लीजिए एन या diagram is mainly compose of following three components entity set attribute और रिलेशनशिप सेट ये लिख लीजिए ये वो जल्दी से शुरू किया जाए क्या क्या सिंबल होगा तो एंटिटी सेट का सिंबल होगा अब एंटिटी सेट दो तरह की होगी स्ट्रांग और वीक एंटिटी स्ट्रांग को हम सिंगल से बॉर्डर से रिप्रेजेंट करेंगे इसका डबल बॉर्डर होगा ठीक उसके बाद रिलेशनशिप सेट क्या होगा दो तरीके का होगा एक स्ट्रांग होगा वीक होगा स्ट्रांग वाले को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे वीक वाले को डबल से एक एट्रीब्यूट भी कई तरीके का होगा एट्रीब्यूट भी कई तरीके का होगा ये आपका नॉर्मल एट्रीब्यूट है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है और ये पी एट्रीब्यूट है ये पार्शियल और डिराइव एट्रीब्यूट है ठीक ठीक है तो इतना लिख लीजिए सब बताया आगे आपको ये पीला डायग्राम बना दे दिखा दे तब आप इसको समझिए पीला डायग्राम कैसे बन रहा है दिख तो नहीं रहा लेकिन जाब है है कि नहीं क्यों कोर्स कोर्स क्या कोर्स तो दिखाई देता है अब बीसीए करें तो बीसीए दिखाई देगा क्यों भाई हम्म नहीं सर हाँ लेकिन रूम रूम दिखाई देगा तो दोनों ही चीजें एंटिटी हो सकती हैं an entity is an object of entity type and set of all entity called है एंटिटी सेट तो जो सेट होगा एंटिटी का उसको हम एंटिटी सेट बोलेंगे E1 is an entity entity type student and set of all student is called entity set. ठीक अच्छा एंटिटी टाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ में दिख रहा है देखिए दिख रहा अब इसमें जितने स्टूडेंट होंगे वो अगर मैं उसका सेट बना लू तो क्या कहलाएगा entity set E one E two E three दिख रहा है देखिए हेलो हेलो हेलो हेलो इसको नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए